og øh, tak fordi du klikkede ind på den her video. I dag der har jeg samlet sådan en lille ja, video til jer med en slags vlog fra min ferie til Italien. Jeg har været en tur til Rom for øh, det er cirka to års tid siden nu sammen med Mutti. Så øh, jeg tænkte, at øh, jeg ville øh, klippe det hele sammen til en video, og øh, så tænkte jeg, hvorfor ikke dele den mere. Og vi har haft øh, totalt lækkert med rent faktisk noget sommervejr. En af dagene havde vi 42 grader, det var lige lovligt varmt. Men det har været en super, super lækker tur. Rigtig dejlig, behagelig. Vi har fået gået virkelig, virkelig meget. Det var sådan, i gennemsnit gik vi, jeg tror der var 15 km om dagen eller sådan noget helt crazy, men øh, det har været en lækker, lækker tur. Og øh, hvis I har lyst til at se flere billeder fra vores tur til Rom, så øh, kan I klikke ind på min Instagram, hvor jeg har lagt en masse billeder op. Så øh, den er selvfølgelig linket ned i beskrivelsesboksen, hvis I har lyst til det. Men øhm, ellers så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med videoen. håber, at øh, I nød at se den her lille sammenklippede video, som jeg har øh, arbejdet lidt på. Og øh, hvis I gerne vil se flere vlogs fra mig, så kan I jo efterlade en kommentar. Men øh, ellers så håber jeg selvfølgelig, at du har kunne lide den her video. Og øh, så håber jeg også, at du har lyst til at like og kommentere og abonnere på den her video. Og øh, så håber jeg, at vi ses i min næste video. Jeg føler, at jeg har sagt alt for meget video nu. Men jeg håber selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Så øh, hej.